කොහෙටද දැන් ආවේ? විදානරාලගේ ඉඩමේ තියෙන ගේ කෑල්ලට තමයි ඉතින්. ඈ? ආමිනේ. අහන්නක මෝ කියනද? මෙන්න ආපහු අර ගේ කෑල්ලේ ඉන්න විදානරාල දුන්නා කියන්නේ. ඒ කොහොමයේ? විදානරාල කිව්වා නෙමෙයි. එලියස් අප්පු තමා මට කිව්වේ ආපහු ගිහිල්ලා ඒ ගේ කෑල්ලේ ඉන්න කියලා. ඉතින් මනුස්සයෝ බෝ එහෙනෝ දැක්කොත් විධානරාලි බෝ පන්න ගනීනේ. අනේ හැබෑට බොලත් එලිය සප්පු වගේ ඔය කතා විශ්වාස කරලා ඔහොම වැඩ කොරනවානි. <laughs> එලිය සප්පු මට කිව්වා විධානරාල ඇවිල්ලා මාව එලව ගන්න හැදුවොත් කියන්න කියලා කළු එතන ආපහු එක්ක එනකන් යන්නේ නැහැ කියලා. ඕම් බලාපල්ලකෝ ඒකෙත් හැටි. ඉලියස්ට එහෙම කියන්ට හැක්කේ මුදලාලි උක්කුවගේ නෑනන්ඩිව ඔය ගේ කෑල්ලෙ පැළපදියන් කරලා. විධාන රාලය ඔය උගුල ඇටෙව්වේ. රිස්කාරයව ඔය ගේ කෑල්ලෙ පන්න ගණ්ඩනේ. එලියස් දැන් දන්නවා ඔය උප්පර වැට්ටිය අගමුල. ඒක තමයි ඔය කතාව කියන්ට කියන ඇත්තේ. මෙවට තමයි හාමිනේ කියන්නේ ඌරගේ මාලු ඌරගේ ඇඟේම තියලා කපනවා කියලා. <laughs> එතකොට මුදලි හාමියත් ඔයගේ කෑල්ල ඉන්නවයිද? ඔව් ඔව්. එලියස් අප්පු උන්දලටත් කියලා තියෙන්නේ කළු වෙතන ගේනකම් ගෙයින් ඩොක්ටර් බහින්න එපා කියලා. මේක මේ හතර වටේම වට කරලානේ විධානයකින් වාඩුව ගණ්ඩ හදන්නේ. මුදලාලි නයාට ගහල පොල්ල වරද්ද ගත්ත වගේ තමයි එලිය සප්පුට අරියාදුවක් කරෝ. හනේ මන් දන්නේ මේකා මේ වංගියේ මොන සන්නියක් නටන්ට ලෑස්ති වෙනවද කියලා. ආ ඕ ඕ <laughs> මම බැලුව මොකද මෙච්චර කටසත්ත කියලා. රහමුට්ටියකට වැටලානේ. උඹලා කියන්නේ ඉසබෙලා ඔය මුදලියාම ඉන්නා නේද? අන්න රත්තරන් මිනිස්සයා. මුණිය කෙලේ ගුණ දන්නවා. මම ඌට ඉන්න කියලා පරිකොටක් දුන්නා. උමට සල්ලි දුන්නා. රාමුට්ටියකුත් දුන්නා. ඔය පැල්කොටේට උංග පංගාර්තු කරනකොට මම දැනගත්තා මේක වෙයි කියලා. උන් අපේ වෙලුන් සිංහට 84000ක් නැගලා ඉන්නේ එලියස් අයියා මෙහෙ පැලපදියම් වෙලා ඉන්නවයි කියලා. වෙලුන් සිංහෝ ඔය පිස්සට කොහෙද හේතනම් හයියක් මට ගෑ ගහන්න. මට හේතුනොත් මට හේතුනොත් පිස්සා මෙතෙන් පනලා දානවා. එලියස් අයියේ හොඳට කොච්චරවත් පිස්සා පිස්සා කියන්න එපා. මේ මගේ වාහනේව. නෑ නෑ උගේ වාහේ. වාම ආ මොකෑම්බාද පිනාට ගහලා. ඈ? මොකා? පිනා පිනා ගහන්නේ බහිතවද බහිතද මට එච්චර මහේනයක් තියෙනවා කියලා මේ කාසිදීලා රාමුට්ටියක් ගන්න බැරි තරමට කෑනෝ ගහ ඉඳපල්ලකෝ මම එල්ලට කියවායේ ඒකන්නේ මට පූජානම් කතා කිය කිය වාත කෙල්ලට උඹනයකෝ පූච්චානම් කතා කරේ මහලොකට කොහෙදර හත් දෙස්සාවිද කොහෙද මහලොකු පැලක් ගහනවා කියලා කෝ අතෝපු දෙබැලේ කටහා ගනිලා කට වහගනිලා. එලියස් අයියේ කෑනුගා ඉඳපන්. මේ වටේ පිටේ මිනිස්සුන්ට වෙන මොන හරි කතාවක් කියලා. යම යම යම යම. හ්ම්. ඌ! ඌ! <laughs> විදාල මාත්‍යෝ මට එන්නේ කියලා පයින්ඩයක් වෙලා තිබුණා. එලියස් කාර්යා මුදලි හාමියයි ඒකගේ අඹුවයි ආයෙත් අර ගේ කෑල්ල පළබදියම් කරලලු. හැබැයිට ඒ මොකේ? අපි කරපු උප්පර වැට්ටියට ඒකගේ හිතරේ දෙන්න ඇති. ඒකේ වාඩුව ගන්න තමයි ඔකුන් ආයෙත් උඹ ගෑල්ල පළබදියම් කරන්න ඇත්තේ. එතකොට ජුවානිස් කාර්යා ඌත් ඉන්නවා. උන් තුන් දෙනාම එහෙම පන්නලා දාපන්. එලියස් කාර්යය සර්පයා වගේ. පස්සෙන් පන්න පන්න තමයි පලිගන්නේ. ඒක ඇත්ත. ඔබ පොඩි සත්තමක් දාලා ඔකුන් එහෙම පන්නලා දාපන්. මොදලිහාමේ ඌගේ අඹුවයි ඔතනින් පන්න ගත්ත කියමුකෝ. එතකොට ජුවානිසා යන්න බැහැ කිව්වොත් මෙතනට වෙලා පේන බලන්න නැතුව ගිහිල්ලා වැඩේ කරපන්කෝ. හොඳා හොඳා. මං එන යන්න. සූටියා <laughs> සූටියා ඇයිදීනේ මාව දැකලා නොදැක ගන්නට යන්ට ගියේ. <laughs> ඕම් බලහල්ලකෝ ඒකෙත් හැටි මං හින්නගාව දුටුවෙම නැහැනේ. අනේ අම්මා අපල්ලා වෙන කම්පනාවක් ආවා එහෙම්මම හැරුණා. <laughs> මේ සූටියෝ. හා? අර නැති වෙච්ච ලියුම් කඩදාහියට ඇයි වෙන ලියුම් කඩදාහියක් කිව්වේ නැත්තේ මට? හ්ම්. මොන? ඇයි දෙයනේ තෙපාතින් මම සූටියටය බුලිවුම් කඩදායට සූටියය පුත්තරේ තෙපාතින් පිච්චුන කිව්වේ ඉතින් සූටියකට තව ලියුම් කඩදායක් කෙවනවා කියලා තියෙන්නේ එක්කෝ හිම්මැනි කෙන ගාට පිස්සු නැත්තං අර තෙපාට පිස්සු මොන්න ඉල්ලා උලිවුමත් මන්දන්න ඉලා උලිවුමන්න මන් දුන්න ලියුම්මකුත් නෑ එතකොට එතකොට තිබන් මට බොරුවද කියලා තියෙන්නේ. පේන හැටියට නම් එහෙම තමයි. කොහොමත් ඉතින් තෙපානිස් අනිත් එවුන්ට උගුල්ලට වන දස්ස යන්නේ නේ. මට සුනං වෙන මං ගිහින් එන්නම් ඈ. මුදලාලි මුදලාලි පොඩ්ඩක් මෙහාට එමුකෝ Hello, hello. මොකේ? මසුරන් කතාවක් තියෙනවා කියන්න. මසුරන් කතාව මොකද්ද තණ්ඩලේ මම? මම කඩේට ගිහ වෙලාවේ කඩේ බුදලාලී වට මේක කිව්වේ. ඕන් එළියසුන් නෑ. ආයෙසරයක් අර ඉෂ වෙලාගේ ගෙදරට ගාල් වෙලාලු. එහෙම කොහොමද? අර බුදලි හාමිලත් ඉඳද්දි <laughs> ඒක තමයි මසුරම්ම කතාව. එලියතුන්න ඒ ජෝඩුව කොහොම හරි විධානක ඉඩම තියෙන අර ගෙට පට්ටල් කරලලු. <laughs> මොනවයි දෙයනේ එලියස් අයියා කරන්නේ මේ? ඉතින් උන් දෙන්නව ආපහු ඒ ගෙදර පට්ටල් කළාම විධානේරාලෙන්ට දේවියේ. ඔය ඉන්නේ අසාගේට. එහෙමම බලහත්කාරයෙන් හිටත හැකියි. එලියස් කාරයා උන්ට කියන්න කියලා තියන්නේ බිධානය උන්න ඇවිල්ලා ගෙයින් දොට්ට බහින්න කිව්වොත් කලු එතන ගේනකං ගෙයින් දොට්ට බැහින්නේ නැහැයි කියලා. හැබෑටම මේ මනුස්්‍යයට අන්ද කයිප්පු කැවිලද. මොනොයි මේ කරන්ට තරන්නේ. ඔය විධානිරාල මහ දුෂ්ටයෙක් කියල මං අහල තියෙන්නේ. එලිය සයිය අහ කියන නයින ඇඟට දාගන්න හදන්නේ. මේ සැරේ නම් ඔය එළිය සප්පු අණ්ඩක් කඩාගන්න වැඩක් ඔය කොරන්ට තනන්නේ. මේ අම්ම පල්ල මේ මනුස්සය ජීවිතය පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඇති ඇටි. කලු එදන ගේනකං ගෙයින් යන්ට එපා කියල එලියසුන් නැහැ කියපු කතාවෙත් මොකක්කාරය හුට්ටප්පරයක් තියෙන හොමදලාලි. එහෙම දෙයක් නම් මටත් හිතෙනවා. විධානි රාලත්වය කර බාගෙන ඉන්නේ වෙලාවෙන කන්ද දන්නේ.